Salutano chu, yen Ivo dia via dio, kai hudiam mi volas ludi shadakan atakon. Nu, se vi spektis mian antawan anglan uh, video, um, video registro de ĉi tiu ludo am um, eble vi jam scias la celon de ĝi sed por tiuj kiuj ne komprenas la anglan la celo de ĉi tiu ludo simple estas por travivi ŝarkajn atakojn do estos um, tre interesa ludo mi tre ŝatas ĝin do ni komencos <laughs> kaj ankaŭ mi volas ludi ĉifoje en ĉi tiu uh, levelo ĉar ĝi aspektas tre interesa al mi do komencu la ludon Do, nur mi simple devas uh, travivi sharka in attacko en kai. uh, mi pensas ke yelo komenzo esto se ble unu al du uh, eh, sharkoi sed poste iom kai iom um plea de sharkoi a pedos uh, kai um, post tio la sharko e pli grandijas gis la punto kiam vi mortas do mi simple parolos dum mi ludas nu la anua celo por mi estas simple trovi um, oxigen tankon char sen oxigen mi ne <laughs> povos um, vivi tia longe cae anka mortigi tun sharkon char gi yes tre intelligenta nagi alla sharko ai ai do mi jam mortigis unu sharkon a ah, do ki es es oxygen tanko chu gestas chi tie eble u ki os es en tiu kesto o bonege mi havas machin pa filon ki o la fek rigadu ti un charkon ki al granda gestos o fek <laughs> Ah, vi ne povas kapti min, mi estas sekura. <laughs> Mi volas pafi vian pugon. Oh, fek, ĝi estas tre rapida. Ah, mi vere ne sentas tiel sekura ĉi tie. Nun, ah, mi volas kaŝi min denove. Kie ĝi estas tie? Fek al mi! Imagu se vi estus en la maro kai vi trovu shara con <laughs> granda. Mi pensas ke mi simple sidus tie, kai dirus. Eh, eh, ke al la maro estus tiel? <laughs> plena da misero. Oh oh oh estus mal grande Vi havas nenion. Vi estus mal grande, vi estus sharkito. Sharketo. Kion vi povas fari contra la evil dia? Mi estas dio, se da uh, contra la tiu grandega sharako, tiu gigante sharako mi, mi simple estas normal homo. Um vera mi ne volas <laughs> nagi mal uh, de ci tiu um templo char mi. mi <laughs> ne sentas sekura. Kaj jen kial? Oh, mi ne plu havas municion. Um mi bezonas trovi <laughs> municion. Um kaj mi memoras. Oh, fek, kaj mi ankoraŭ devas trovi oksigenon. Um yes, tranĉilo. Yes, ĝi estus tre utila ĉi tie. Okay. Nue mi najo sal ĉi tiu ah, uh <laughs> Fek al tio. Ĉi <laughs> estas tiel granda. Oh, ĉu vere? Estas nenio ĉi tie? Kiun mi povas uzi? Oh, fe. Um, mi vede besonders oxigen und mi besonders Jimmy, besonders Jimmy, besonders. Oh, fek, fek, fek. Se mi moratos, es das pro vi, spektantoi. Char vi causes mi an moraton. Kie gi estas? Oh, tie gi estas. Mi vede besonders oxigen und... Oh, fek. Mi devas nagi, mi devas trovi gin! <laughs> Kie gi estas? pro manco de oxigeno. Oh, mi just trovis gin. Oh. Oh, vere mi ne sentas bone nun tempe. Ok, qui est la templo? Idu al la templo, idu al la templo. Oh, <laughs> ve. Oh, ve. Ok, mi, mi nun devas trovi munizion, char mi pensas che mi ne povas vivi longe <laughs> se mi devus iri al oxigeno de nove. Fo iru stuta sharketo. Ok, qui estes la grande sharko? Um, gi estes... Uh, kie gi estes... Uh, tie mi pensas, tie gi estes, yes? Jen la sharkego, la giganta sharko. Oh, fec! Oh, fec! Oh, Oh, fec! fuiru ek ai ga mi dove volas ludi char mi vere volas moditigi tigi tu gigantan sharkon to ai bone Okay, um, nue, idu recte al tiu templo. Qui estas la giganta sharko. Okay, poste, Ne, nu mi mortigos uh, un gigantan sharke uh, sharkegon, <laughs> gigantan sharkegon, jen kiel granda gi estas. um, per mia pafileto. <laughs> Ĉu mi vidas kiel granda gi estas? Gi busho estas na. Tia! <laughs> Ave. Oh, Kion mi povas modetigi gin? Jesus tro granda. Ehe. Non giutia mi, via stuta sharkego. Mmm! non giugin. Oh, ne, ne iru de la templo. Ok, bone, mi pensas che mi simple devas resti proxime alla templo, kai daudi pafi gin sed ave ah, uh, balda mi bezonas uh, trovi munition kai mi mi stias kie gi estas sed mi vere ne volas elidi el citiu templo <gasps> ah! mi mortigis cin! <laughs> kiel bone mi estas Eh, bone, mi nun uh, trovos uh, munizion, sed mi esperas che ili ne sendos al mi de nove gigantan sharkon. Eh, estes mal grande sharko tie. Nun, idu recte alle templo. Char en la templo mi, mi sentas um, tre secura. Ok, estes mal grande sharko tie. Ciu estes mal grande al giganta. Uh, eh, mal grande sharko tie hi um mi devas nun trovi la oxigen tankon au mi scias ke ĝi estas sed mi devas um preni ĝin sed ah, vere mi ne volas naĝi tre malproksime de ĉi tiu uh, templo uh, bone mi devas fari ĝin mi bezonas oxigenon Ne fo iru sharketoi. Ah, Manju. Ah, mi besonders Tion fo idu. Mi jus mode tiges wirn patron kai. Ne! Ne! Yes! Manju tio. Off oh, weg. Kio. Kio es tio. Ah, oh, es das sharketo. Eh, bone. Oh mi vere timas che ili sendos al mi gigantan sharketon de nove. Ok, kio esas in ci tiu templo? Nenio? Ču? Ok. Mi esas la regio de la maro! Char ili povas sendi al mi nenion. Eh, um... Do, mi supposes che mi nun povas esplori uh, ci tiun levelon, char uh, shainas che mi modetigis prescau ciun. Eh, do kio estas uh, eh, ĉirkaŭ tiu loko? Vi ne povas modetigi min. Mi vere, <laughs> mi ne scias kial, sed ial mi volas pafi ĉi tiun belan testugon. ah, <laughs> fek! Fek! Kio estas tio? Oh, du ŝarketoj! ne vi ne povas kapti min se la giganta sharko ne povas modetigi min vi stulta i malgranda i sharko is certe ne povas fari gin eh, do mi autas ion kai gitimigas min vere mi ne shatas la muziko nen chitiu ludo eh, do mi mi iros kai prenos eh, de nove oxygen tankon char mi certe nes si as kiam de nove venos o oh, fek kiu modetigis min ne gravis ne gravas ah do se vi chatis citi un filmon Shatu gin, disconigu gin, abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis kai mi vidos vin en la venonta filmeto. Kai se vi ne estos tie, mi sendos al vi gigantan sharkon. <laughs>